Si jamais euh, vos manteaux vous dérangent trop, vous pourrez les poser sur le banc ici, d'accord On va rester dans la salle et puis il y a des agents d'accueil. Allez-y. En fait, ici, on a des, petites photos qu'on va vous donner et vous allez devoir euh, retrouver ces animaux-là dans les vitrines. Ça vous intéresse de faire ça c'est un peu comme une chasse au trésor en fait, c'est ça qui est cool. Mais alors là, est-ce que c'est un vrai coquillage selon toi qu'on voit Non, hmm, En fait, là, on est dans la partie des fossiles. Calcaire Avec Vermetus. Ouais, Vermetus. Donc Vermetus, si tu réfléchis, ça fait vert. D'accord C'est des vers de terre qui sont, qui sont comme. Euh, c'est des vers de terre de mer alors. <laughs> ouais, un G et un O, ça fait quoi Gore gorgone. Ouais, une gorgone. Félicitations. Donc à votre avis, qui d'autre a un corps mou là dans ce que vous avez euh, retrouvé dans les vitrines Une méduse, c'est mou aussi, mais c'est pas la même famille. Une étoile de mer Voilà, un escargot de mer, ça a un corps mou. Et c'est protégé par quoi Sa coquille. Par sa coquille. C'est comme si c'était leur squelette, mais qui était à l'extérieur, et qu'on appelle des carapaces. Donc ça fait, c'est la famille des crabes, c'est la famille les crevettes aussi. Et les coraux, vous pensez, ce sont des animaux ou ce sont des végétaux alors coraux, c'est des végétaux. Ah ouais C'est la même famille que les méduses et c'est des animaux, les coraux. Si je savais, c'est des animaux marins. Ah ah Ouais, je préfère. C'est des animaux. Ouais, ce sont des animaux, les coraux. Il une fois un sachet qui vole dans, de Herbel jusqu'à euh, jusqu'à au Frioul. Le Frioul, un jour, il, descendit dans et un sachet qui, euh, qui vole, poissons, euh, poissons jusqu'à la mer. Un requin. Du coup, on est parti au Frioul. Un, requin a mangé le sac plastique. la a d'une méduse et un sac, un sac plastique. Je suis euh, prof, senior chercheur plus exactement, à l'université. Donc un peu comme votre prof de SVT, mais pour des plus grands. Donc je donne des cours et je fais de la recherche sur le milieu marin. Je suis océanographe biologiste et euh, j'étudie le plancton. Donc, ah, euh, toutes les petites choses qu'il y a dans la mer et entre autres dans le plancton il y a les méduses. Les méduses c'est du plancton parce que ça ne peut pas nager, contre les courants. En fait, le, problème euh, qu'on a dans le milieu marin, c'est qu'il euh, y a beaucoup beaucoup d'organismes qui mangent des, euh, méduses et qui peuvent aussi manger des, gros sacs plastiques et ça peut retrouver après dans l'estomac. Le, dans oui, ils mangent des méduses. Quoi Ils mangent des méduses. Regarde, Quand on mange le poisson, on peut trouver un ah, les... le poisson, le poisson, on a le, poisson lune, bien sûr, on en trouve, euh, on en a souvent ici quand on a des méduses, on a les deux ensemble. Alors ils sont bons. Il y en a, moi le plus gros que j'ai vu, il faisait plus de 3 mètres d'envergure. Oh. Mais à Marseille, on en voit très régulièrement qui font euh, un bon 50 cm. Et t'as les gabions qui se posent dessus et qui, euh, qui épicorent. Et, euh, voilà, ils vont mourir, ils on, plastique. On parlait de, de sacs plastiques et de gabions ou de... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'oiseaux euh, de mer, dont le gabion, l'albatros, qui peuvent aussi manger des méduses et aussi se tromper avec les, les, plastiques qui flottent à la surface des océans. Et c'est ce qui se passe, c'est que euh, sur les gros sacs, je pense que c'est pas trop le cas, mais quand on parle de après le, gros sac qui va se fractionner, parce que le plastique ça disparaît pas. Hein. Le sac qu'on a ici, il va pouvoir vivre, il va pouvoir se casser, se couper en deux, ça, ça disparaît pas. En tout cas pas, pas à notre échelle de temps. Il était une fois un sac plastique euh, qui traversa la mer. Euh, des enfants euh, partent au Frioul et un pirate leur présenta des coins du Frioul. Il y avait, un endroit qui ressemblait beaucoup à une tortue. Et un lac, des méduses, des poissons des pigeons, enfin des oiseaux quoi. Des mouettes. Euh, des animaux qui volent, qui vont en l'air, qui Et il atterrit à l'eau. Peut-être tu vas prendre un petit aussi, hein, je pense. Alors vous savez qu'il faut avancer doucement en bateau dans les ports, vous savez pourquoi C'est comme en voiture en ville, la vitesse est limitée pour éviter de faire des vagues pour tous les bateaux qui sont amarrés et pour éviter les collisions. Attention les vagues. Voilà. Ne t'inquiète pas. Et là-bas, vous voyez la, montagne qu'il y a au bout là C'est une île en fait, c'est la première des îles de Marseille qui s'appelle l'île Meir. Meir. Et devant, il y a une petite, c'est Tiboulaine de mer. On l'appelle aussi l'île de la tortue parce que quand on s'approche, elle ressemble un peu au profil d'une tortue. Et oui, une maison, c'est une école ou une maison C'est la maison, c'est en fait c'est la base nautique de l'ADAP 13, c'est là où moi je travaille. Ah, c'est l'ancienne infirmerie du port de Pomègue. C'était la capitainerie du port antique. À l'époque des Grecs et des Romains, déjà, il y avait une activité navale qui se faisait dans la calanque, parce que c'est un port naturel, cette calanque. comme c'est beau L'été, on amène des enfants ici, ils viennent se baigner là. Ils viennent en kayak, ils viennent en kayak jusqu'ici, après ils peuvent se baigner, sauter des rochers, parce qu'il y a beaucoup de fond tout de suite là. Voilà, et regardez, ça c'est la pollution. Vous voyez tous les plastiques flottants On appelle les macro-déchets. C'est l'histoire d'un sachet qui traverse tout Marseille va atterrir dans l'océan. Et il va rencontrer des méduses et des poissons. Les poissons vont les, confondre. les, poissons vont les confondre, euh, le sac plastique et les méduses et les poissons morts. Les poissons vont manger le sac plastique, ils vont mourir Il ils vont confondre ça avec des méduses. Donc ils vont mourir et il n'y aura plus de pêche. Donc plus de poissons et tous les pourcents seront morts. donc, on court. c'est la fin des poissons. Ah, puis on peut accélérer s'il vous plaît